Фу. Хочу схавать мышку. English. Хочу все знать. ESSEC. Экспресс. Супер. Современный. Эффективный курс. Дорогие друзья, в этом формате мы должны ответить на вопрос и научиться, как сказать «Мне надо идти туда», «Тебе не надо идти туда». Как правильно написать, как правильно сказать. Предложение это в настоящем времени. Вот. Посмотрите внимательно вот сюда. «Надо» или «нужно». Оно переводится как «have to». «Have to» – настоящее время have to. Если он, она, оно, будет has to, потому что настоящее время. Итак, have to – это надо или нужно. Не надо, не надо. Не – это переводится как don't или do not. А надо – have to. Вот оно. Have to. Если это не don't, частица do с отрицанием not будет don't и надо have to. Получается не надо. Не have to надо. Не надо. Итак, скажем, мне надо идти туда. Никаких мне, никаких тебе, никаких меня, никаких мною, никаких тебя, никаких тобою. Мне это я, то есть ай. Тебе это значит ты, you. Вот и все. Итак, мне I надо have to. Вставляете have to. I have to. Дальше go идти. Вот оно. Go. Туда. The I have to go there. I мне have to надо go there идти туда. Вот и все. Тебе не надо идти туда. Здесь тоже используется надо have to. Вот оно have to. И частица do с отрицанием not. Тебе you не don't в настоящем времени. Надо have to идти. Go туда there. Итак, тебе не надо идти туда. You don't have to go there. Тебе не надо идти туда. Дорогие друзья, в этом формате мы все отработаем, чтобы закрепить памяти. На первое предложение есть ответ на английском, на остальные все предложения мы все проработаем прямо сейчас. Потом вы можете возвращаться. Если вы в течение недели каждый день по одному разу вот это будете просматривать по 5 минут, вы к концу недели будете щелкать, как орехи, в эти все предложения. И не сомневайтесь. Итак, мне надо делать всю домашнюю работу. Предложение какое время? Настоящее время. Значит, надо, мы знаем, как переводится. Как переводится? Have to. Итак, мне, никаких мне. I have to, мне надо. Дальше. Делать. Do. Much. Много. Homework. Работы. Мне надо делать много домашней работы. Можно, э, если сомневаетесь, какое э, значит much э, или many ставить, можно и поставить a lot of. Это исчисляемые может быть и неисчисляемые. Неисчисляемые это матч, сахар, э, вода там. А то, что можно посчитать, деревья, автомобили, люди, это many. Но если сомневаетесь, я хочу еще раз напомнить, можно вставлять a lot of. Итак, мне надо делать значит, много домашней работы. I надо. Have to do много much homework домашней работы. Much homework много домашней работы. Ей надо остаться дома. Никаких ей. Она. She. Но раз она, значит have не будет, а будет has, потому что настоящее время, потому что утверждение. Итак, she has to. Надо, значит, означает. She has to, ей надо остаться. Stay at home. Вот и все. Stay at home. Остаться дома. She has to надо stay at home. Вот и все. Оле надо написать письмо. Никакой Оле, а Оля, Олга. Надо, как бы, она в настоящее время утверждение Оля has to, has to надо написать write the letter. The letter. В кончик языка, языка между зубами. Чуть продвинуть его. В the, letter. Дальше. Им надо позвонить доктору. Никаких им. А кто им? Они. They. Надо как? В настоящем времени. Значит, have to. Надо. Позвонить. Call. Или phone. Кому? The doctor. Вот и все. They have to call или phone the doctor. Вот и все. Им это they, they, they. Кончик языка между зубами. They. Почему ты не остаешься дома? Вот тут подумайте. Предложение настоящее время. Э, вопросительное. И еще и отрицание you это значит э, have должен быть. Итак, почему? Why? Why? Ты, you, не остаешься, как сказать? Не остаешься. В настоящем времени частица do, not, это будет не. Значит, why you don't, do not, сокращенно, don't have to stay at home. Why don't why you don't have to stay at home. Мне надо увидеть его. Никаких мне, а я. I, I, надо. Как будет? Ну, правильно have to – увидеть, see – его, him. Здесь him можно, а начинать с him. Его, э, там, ему, его нельзя начинать. В середине предложения, в конце можно. А начинать с предложения с такого местоимения притяжательного нельзя. Итак, I надо. Э, have to see him, его. Him. Не his, а him. А почему? Потому что увидеть кого? Его, как личность, him. А если увидеть его туфли, его руки, его ноги и все прочее, это принадлежность. Это туфли его, зонтик его, автомобиль его. Там his a car, his a э, umbrella. See, значит, там э, ну, его портфель, see his э, bag, сумку там и так далее. А если увидеть его, see him, him. Дальше пойдем. Мне надо послушать ее. Ну, интересное тоже предложение. Никаких что? Мне не надо. А надо I. Надо или нужно. Have to. Мне надо I have to послушать. He. Ее. Her хё, ее, ей. В конце можно ставить, в середине можно ставить. А начинать с предложения с ее нельзя, только щи. Только щи. Ну, в данном случае е. Мне это я. Мне надо послушать ее. Мне надо отправить это, ну, там письмо или что-то. Как скажем. I надо. Have to отправить. Send this letter. Это письмо. Если this есть эту, то уже никакого артикля не надо. This letter. Им не надо делать эту. Отрицание, отрицание. Что будем делать? Им, никаких им. Они, they. Не надо. В настоящее время частица do э, с not будет не. They don't. Надо дальше идет. Надо. They do, здесь don't. Don't. Здесь надо. Have to. They don't have to do делать it это this it it можно it брать it итак им they don't have to do it. Им не надо делать эту. Ты пойдешь туда? Как сказать эту? Ты пойдешь туда? Do you have to go there? Do you have to go there? Потому что вопросительное предложение. Значит, э, частица do используется так же, как в отрицании используется do not. А вопросительные предложения, значит, если есть, можно использовать э, частицу do. Do you have to go? Ты пойдешь туда? Ну, ответ какой тут дальше идет. Я пойду туда. Какое время? Настоящее. Как сказать я пойду туда? Или мне надо идти туда? Как вы скажете? I have I have to. Надо go there. Мне надо идти туда. Мне надо идти туда. I have to go there. Мне I have to надо go there идти туда. Вот и все. Дорогие друзья, на этом наш полет завершен. Вы были на канале The English и с вами был Пит Горбатюк. Я желаю вам удачи, успехов в ваших начинаниях, а кто и в продолжениях изучения английского языка. Подписывайтесь на мой канал, кликуйте, делайте комментарии, отзывы различные. Всего вам доброго, so long, пока.